જન્મ મરણનું કારણ મટાડ્યું છે સુરાસીના બંધનમાંથી મુક્ત્યા છે એવા ભક્તો એવા સંતો આપને પણ બંધનમાંથી મુક્ત કરવા માટેની સત્યજ્ઞાનની સમજણ આપી અને જન્મ મરણના કારણમાંથી જીવને છોડાવે તો એ અભિમાન ન કરે મેં આનંદ કાઢ્યું મારા થકી આ સદરસ્તે આવ્યો એવું કોઈ દી સંતો અભિમાન કરે નહીં અભિમાન કરે એ ભક્ત નહીં એ વૈષ્ણવ નહીં કોઈ પણના દુઃખમાં ભાગ લઈએ તો એનું અભિમાન મારા નાથે પ્રેરણા કરી તો હું કરું છું એ કરાવે હું કરું છે મારાથી કંઈ થતું નથી આ વૈષ્ણવનો સ્વભાવ છે આ ભક્તનો સ્વભાવ છે પર દુઃખે ઉપકાર કરે તોય મનમાં અભિમાનનો સકળ લોકમાં સૌને વંદે કારણ કે ભગવાનનો વસંતો એ માન્ય રાખવું પડે ભગવાન ગીતાજીની અંદર બોલ્યા કે બ્રાહ્મણમાંય હું સંડાળમાંય હું ગાયમાંય હું ગધેડામાંય હું એ વસન ભક્ત એ માન્ય રાખવું પડે વૈષ્ણવ એ માન્ય રાખવું પડે તો સર્વમાં ઈ જ હોય તો કોને નો વંદવું કોને દ્વૈત કરવું સકળ લોકમાં સૌને વંદે ન નિંદા કરે કે કેદી વાસ કાસ મન નિશ્ચલ રાખે ધન્યવો જનની તે નિવાસ એટલે વાણી કાસ એટલે દ્રષ્ટિ નિર્મળ રાખે કોઈ દી અભ્રષ્ટ શબ્દ બોલે નહીં અણ વિચાર્યું ન બોલે કેટલાયની સ્વભાવ થઈ ગયો હોય સહજ એક ભાઈનો મને ફોન આવ્યો મને કે બાપા ગદનું મન સમજતું ને મેં ગદનું એવું જ છે એવું છે સ્વભાવ બોલવાનું વાસ એટલે વાણી નિર્મળ કાસ એટલે દ્રષ્ટિ પવિત્ર બીજાનું સુખ જોઈને ઈર્ષા ન કરે ગરીબ જોઈને નિંદા ન કરે બેમાં સમાન દ્રષ્ટિ વાસકાસ મન નિશ્ચલ રાખે મનને નામની અંદર નિશ્વળ બનાવે સ્થિર કરે વાસકાસ મન નિશ્ચળ રાખે ધન્યવો જનની તેની મનને નામમાં નિશ્ચળ રાખે એના માત પિતાને ધન્ય છે એની જિંદગાની ને ધન્ય છે એની સમજણને ધન્ય છે સમદ્રષ્ટિ રાખે તૃષ્ણા ત્યાગે પરિસ્ત્રી જેને માત સમદ્રષ્ટિ સમાન ભાવના કોઈ નાનો નહીં કોઈ મોટો નહીં આપણે જેને શુદ્ર કહીએ છીએ શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે શુદ્રનો ઉત્પત્તિ ભગવાનના શરણમાંથી થઈ શુદ્રની ઉત્પત્તિ ચરણમાંથી થઈ ક્ષત્રિયોની કહેશે ભગવાનના સાંથળમાંથી થઈ તો ભગવાનના બધાય અંગ કમળ છે ને શરણ કમળ હસ્ત કમળ મુખા કમળ નેત્ર કમળ બધા એના ભગવાનના બધા અંગ કમળ છે તો શુદ્રની ઉત્પત્તિ ચરણમાંથી થઈ આપણે જેને નીચ કહીએ છીએ પણ શાસ્ત્રો એમ કે છે કે એની ઉત્પત્તિ ભગવાનના શરણમાંથી થઈ તો પૂજા છે નહીં થાય શરણામત લેવાય કઈ માથામૃત તો ન લેવાય એ ભાઈ બધાની ઉત્પત્તિ ભગવાનના બધા કમળ અંગરૂપી કમળમાંથી જ છે પરમાત્માથી જ બધાની ઉત્પત્તિ છે બીજી નથી માટે સમદ્રષ્ટિ સમદ્રષ્ટિ રાખે તૃષ્ણા ત્યાગે તૃષ્ણાનો ત્યાગ કોઈ પ્રકારની તૃષ્ણા નહીં કારણ કે તૃષ્ણા છે એ જ મોટું દુઃખ છે અને દરિદ્રપણું છે અને તૃષ્ણા એના નામ વિના શાંત થાય ને એના નામ થકી તૃષ્ણા વિરામે છે નામ થકી તૃષ્ણા શાંત થાય છે સમદ્રષ્ટિ રાખે તૃષ્ણા ત્યાગે પરિસ્ત્રી જેને પરસ્ત્રીને જે માતા સમાન જોવે છે વિવેકાનંદ અમેરિકાની અંદર ગયા એનો પ્રભાવ જોઈને એક સ્ત્રી ખુશ થઈ વિવેકાનંદને મળીને કહે છે મારે તમારી સાથે લગ્ન ગ્રંથિમાં જોડાવું બીજું કોઈ પ્રલોભન નથી બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી પણ તમારા જેવો પુરુષ કોક આ જગતને બીજો મળે એવો દીકરો થાય એટલે મારે તમારે યારે લગ્ન ગ્રંથિમાં જોડાવવું છે તો વિવેકાનંદ કે લગ્ન ગ્રંથિમાં મારી યારે જોડા એ દીકરો મારા જેવો થાય ન થાય એના કરતા મને જ તારો દીકરો કરી લે ને મને તારે ખોળે બે હાર લે આવો દીકરો તને ક્યાં મળશે હે તૈયાર દીકરો ખોળે બેહાડી તું મારી માં ને હું તારો દીકરો બીજું સહેજું પરિસ્ત્રી જેને માં જીભ્યા થકી અસત્ય ન બોલે પરધન ન ચાલે જીભથી અસત્ય ન બોલે અસત્ય ભાષણ ન કરે પરધન ન જાલે આ ગમે એટલી સ્થિતિ પોતાની ગંભીર થઈ જાય કોઈનું લઈ લઉં એવો કોઈ દી વિચાર ન કરે અગા ભાઈને સારું હોય તેના ભાઈનું છે ભાઈને દયા આવીને દે તો ભલે બાકી આગો પાસો છે ને લઈ લઉં એવો વિચાર વૈષ્ણવને ભક્તને ન આવે ન આવે હકની તિથિ કમાઈ પરધન નવ જાલે હાથ જોને વૈષ્ણવ જન એને કહીએ પીડ પરાઈ જાણે પર દુખે ઉપકાર કરે મનમાં અભિમાન નો આને મોહ માયા વ્યાપે નહીં જેને જેને કોઈ દી મોહ માયા વ્યાપે નહીં નરસિંહ મહેતા જેવાને ભગવાને પ્રસન્ન થઈને એમ કીધું બેદાજી માગો માગો જે હિસ્સા હોય એ માગો કે પ્રભુ હું માગું તમે મળ્યા પછી મને લાગે કઈ માગવાનું હોય જ નહીં તમારી ભક્તિ આપો એ સિવાય મારે કઈ જોતું નથી આપણે ભગવાને માઇક માઇક કીધું હોય તો લિસ્ટ તૈયાર જ છે કે નહીં હે ઘણું માગી જ લેવું છે ને હે લિસ્ટ તૈયાર જ રાખ્યા છે લિસ્ટ તૈયાર જ રાખ્યા છે ત્યાં અંધા કાંઈ ગણેશ હોય ત્યાં ગણે બાપા નથી બેહતા કાંઈક લઈ લેવું છે એમ છે બાપુ હા કારણ કે રીતિ સીધીનો દાતા રહ્યો ને હા એમ લઈ લેવું છે લિસ્ટ તૈયાર જ છે લિસ્ટ તૈયાર જ છે મોહ માયાવી આપે નહીં જેને દ્રઢ વૈરાગ જેના મનમાં દ્રઢ વૈરાગ્ય રામ નામ સૌ તાળી લાગી સકળ તીર્થ એના તનમાં જેને નામથી તાળી લાગી જે ઘટની અંદર એ પરમાત્માનું આત્મ સ્વરૂપે પ્રાગટ્ય થયું એવા સંતના ચરણમાં એમ કહેવાય છે સર્વ તીર્થની સેવના થાય છે સંતનો સેવક અર્જુન લક્ષ્મીજી સંતના દાસી અડસઠ તીરથ સંતને ચરણે કોટી ગંગા કોટી કાશી અડસઠ તીરથ સંતને ચરણે ગંગા જમના જેવા સંત મળે તો મહાસુખ ઉપજે ગુરુજી મળે તો મીઠા મેવા કહે પ્રીતમ ઓળખી લ્યો એંધાણે હરિના જન હોય હરિના જેવા આનંદ મંગળ કરો આરતી હરિગુરુ સંતની સેવા એક શરણની સેવતા કરતા સર્વ તીર્થની સેવના થાય કારણ કે તીર્થનો સ્વામી અહીંયા પ્રગટ્યો છે પ્રગટ્યો છે વણલોવી કપટ રહિત કામ ક્રોધને બાળ્યા બણે નરસયો આવા વૈષ્ણવનું દર્શન કરતા તો કુળ એકોતેર દાયા વણ લોભી એટલે કોઈ પ્રકારનો લોભ નહીં પ્રલોભન નહીં કપટ રહિત મનમાં કોઈ પ્રકારનું કપટ નહીં કામ ક્રોધને જેણે બાળ્યા મને નરસયો એનું દર્શન કરતા તો કુળ એકોતેર એનું દર્શન કરતા એની સેવના કરતા પરમાત્માની ભક્તિ જો પ્રાપ્ત થાય તો એવા ભક્તના એકોતેર કુળનો ઉદ્ધાર થાય છે એવો એનો ભક્તિનો પ્રભાવ છે એવો એનો ભક્તિનો મહિમા છે માટે મનુષ્ય અવતારની અંદર એની ભક્તિ ક્યારેય ન બોલવી એના નામને ન બોલવું એનાથી વંચિત ન થવું સંતો આપને એટલી જ શિખામણ આપે છે કે ઈશ્વરથી વિમુખ ન થાવ ઈશ્વરથી વિમુખ ન થાવ ઈશ્વરથી વિમુખ ન થાવ એને આધીન થઈને રહેવું એને આધીન કેમ થાવું એની સન્મુખ કેમ થાવું એ સાન સમજવા ગુરુ કરવા પડે બસ કાયમ એની સન્મુખ રહેવા એના સાનિધ્યમાં રહેવા એના શરણના આશરે રહેવા શું લક્ષ્ય છે એ લક્ષ્ય સમજવાને માટે જ ગુરુ કરવા પડે સદગુરુ આપણને એ સ્થાન બતાવે કે આ આશરે પીડ્યો રહે મારે તો આશરોએ ગરીના નામનો થાક લાગ્યો ક્યાં જઈએ કહે નરસૈયો નામને આશરે હવે એકતા સાધીને એમાં જ લીન રહીએ બસ નામનો બાપા આશરો લઈ લેવો નામનો વિશ્વાસ રાખવો નામની શ્રદ્ધા રાખવી શરણાગતિ ભાવ કાયમને માટે કરવો ઈશાન સમજવાને માટે સંતનું લક્ષ્ય લેવું અને મહાપુરુષોએ જ લક્ષ્ય બતાવીને આપણો ધ્યેય બાપા સફળ કરાવે છે એટલે મહાપુરુષની કૃપા થકી છે આ આત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન સફળ થાય છે પરમાત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન સફળ થાય એટલે સંતની કૃપા એ જ આપણા માટે ઉત્તમ મોક્ષ માટેનું સાધન છે